Hey, ik ben Bram van FM Brussel en we gaan uitzoeken wat het favoriete meezinglied is van de Brusselaar. Don't worry, be happy. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. I was made for loving you, baby. You were made for love loving me. le jour et la nuit, j'attendrai toujours.